assalomu alaykum do'stlar siz english club kanaldasiz bugungi videoyimiz o'tgan safargi hikoyani davomi bo'ladi ya'ni ikkinchi qism agar siz birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz hmm, birinchi qismni albatta hmm, kanalga tashrif buyurib ko'rishingizni tavsiya etaman chunki uh, hikoyaning ma'nosini tushunishingizga bu katta yordam bo'ladi kommentariyada kommentariyada ham hmm, birinchi qismiga silkani ya'ni linkni tashlab qo'yaman u yerdan ham bosib ko'rishingiz mumkin Xo'p, o'tgan safar hmm, mana bu joyda qolgandik, ya'ni they walk to the next street. Pit bilan Karla ikkovsi keyingi ko'chaga yurib ketgandi. Xo'p, bugun uh, davom etamiz. Men yana hmm, hikoyani shu bugungi darslik uchun ajratib qo'ygan qismimni o'qib chiqaman. Siz diqqat bilan tinglang hmm, va talaffuzlarga e'tibor bering. Uh, tushunishga ham harakat qiling. Tushunmasangiz ham bu hech qanaqa xavotir oladigan joyi yo'q chunki birgalikda bir marta o'qiganimdan keyin har bitta gapni alohida alohida tarjima qilib analiz qilib ketamiz Xo'p, qani tayyor bo'lsangiz, boshladik. They find a little shop there. There are some old coins and stamps in the shop window. They come from many countries. Let's go in here, Carla says. It's an interesting little shop. Okay, Pete says. The shop is small. Pete and Carla go in, and an old man watches them. He's the shopkeeper. Good afternoon, he says. Good afternoon, Carla says. Hi, Pete says. What can I do for you? The shopkeeper says. Can we look at the stamps? Pete asks. The shopkeeper looks at them. Okay, he says. Do you collect stamps? No, but I'm going to start collecting them, Pete says. They're interesting. Yes, they are, the shopkeeper says. Pete looks at some stamps from Canada and some stamps from South America. These are beautiful stamps, he says. The shopkeeper stands near Pete and watches him. He isn't happy, Kala thinks. Why? We aren't going to steal his stamps. She looks at some coins. Are these coins very old? Kala asks the old man. They are 300 years old, says the shopkeeper. They are very valuable, Every coin in my shop is valuable. A girl is walking in the shop too. She looks at Carla. Carla smiles, but the girl doesn't smile at her. She isn't very friendly, Carla thinks. Suddenly, they hear a telephone in the room behind the shop. The shopkeeper doesn't answer. The shopkeeper doesn't answer it for a minute. Then he looks at the girl and she looks at him. They don't speak. But Carla understands. The shopkeeper doesn't speak, but he's saying to the girl, Watch these students. Excuse me, he says to Carla and Pete. And he goes into the back room. Pete is looking at the stamps. Come and see these, Carla, he says. They're, they're from South America. I want to start collecting them. But Carla doesn't like the people in this shop. They aren't very friendly and she wants to look at city. They're very expensive, she says. Let's go, Pete. The girl watches them and then she smiles. She's happy because we're going, Carla thinks. But why? okey ho'p mana bugun mana shu joygacha o'qiymi o'qib tarjima qilamiz hmm, qolgan manimcha qolgani yana bitta video darslik uchun qoladi buyog'i aha ho'p endi har bitta gapni alohida tarjima qilib e'tibor berib ketamiz ho'p <clears throat> boshladik they find a little shop there ho'p ular ya'ni e, karla keyingi ko'chaga o'tib ketdi va o'sha ko'chada ular e, ular mm, kichkina do'kon topishdi they find a little shop there ular e, u yerda kichkina do'kon topishdi there are some old coins demak u yerda deyapti bir qancha eski mm, tangalar bor ekan eski qadimiy tangalar bor and va stamps in the shop window va ho'p xullas deraza oynasida ya'ni do'konni e, deraza deyapman do'kon oynasida hop stamps stamps e, stamp nima degani stamp o'zbekchada nima deb tarjima qiladi stampni rasmda ko'rsatganmikan sizga ko'rsatdim o'zbekcha tarjimasini bilmaymanda stampni o'zbekchada qanaqa bo'ladi shtamp bo'ladimi bilmadim xullas mana mana bunaqa mana bunaqalar stamplar ho'p adashmasam shular bo'lishi kerak stamp aha stamp ho'p mana stamp o'zbekchasini internetdan bitta o'zbekchasini ko'rsa bo'larkan o'zbekcha tarjimada qanaqa bo'ladi stamp stamp stamp bitta ko'ramiz ho'p english to o'zbek translator bitta ko'raylikchi shtamp shtamp bo'lsa kerak edi shtamp o'zi o'zbekcha so'z emas u stamp shtamp bo'lar ekanda shtamp o'zbekcha o'zbekchada muhr bo'ladimi muhr pochta markami muhrmi mana tarjimasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin lekin bilmadim o'zbek tilida hech ishlat ishlatmaganman bu so'zni stamp nimaligini tushunaman lekin bilmadim xullas shtamp bo'ladi shtamp hop qani qayerga keldik ha demak do'kon oynasida hmm, do'kon oynasida bir qancha e, eski tangalar va shtamplar hmm, bor ekan u yerda o'sha do'konda they come from many countries they come from many countries ular turli xil davlatlardan kelgan ya'ni o'sha tangalar va shtamplar mm, turli xil davlatlardan kelgan turli xil davlatlarga tegishli tanga va shtamplar ekan let's go in here ketdik bu yerga kiramiz go in here bu yerga kiramiz Carla says Carla aytyapti Carla dedi it's an interesting little shop hmm, bu qiziqarli uh, kichik do'kon bu qiziqarli kichik do'kon ekan Okay, Pete says. Hop, Pete aytayapti, yaxshi, mayli, ketdik degan ma'noda. Mm, okay, deyapti Pete. The shop is small. Mm, do'kon is kichkina. The shop is small, do'kon kichik. Pete and Carla go in. Pete bilan Carla hop ichkariga kirdi. And va an old man watches them. An old man watches them ya'ni hop qara odam mm, ularni kuzatyapti he is the shopkeeper u um, do'kondor ya'ni o'sha do'konga qaraydigan odam do'kon egasi shopkeeper do'kondor mana rasmda ko'rishingiz mumkin mana bu shopkeeper hop kala pit va mana bu yana bitta qiz bu yerda ishlayapti good afternoon he says demak uh, shopkeeper ya'ni do'kondor aytyapti xayrli kun uh, good afternoon carla says carla ham xayrli kun deyapti hi pete says endi pete aytyapti salom yani e, do'stona munosabatda hmm, salom deyapti what can i do for you what can i do for you Hmm, demak sizga sizga qanaqa yordam beray uh, e, beram bera olaman ya'ni sizlarga nima kerak nima yordam beray degan ma'noda sizlarga nima qilishim mumkin nima qilib berishim mumkin mm, degan ma'noda aytyapti ya'ni the shopkeeper says mm, do'kondor gapiryapti what can i do for you mm. demak mana shu ingliz tili gapiradigan davlatlarga borsangiz qayergadir kirsangiz qanaqa public service deydi xullas jamiyatdan o'zbek tilida qiynalaman tarjima qilishga xullas shu do'konga yoki qanaqadir shunaqa joyga ishingiz tushib kirsangiz shunaqa hop kirganingizda what can i do for you sir yoki what, what can i do for you deb sizdan so'rashi mumkin ya'ni hmm, sizga nima kerak o'zbek tiliga tarjima qilganda sizga nima kerak sizga qanaqa yordam berishim mumkin hop sizga nima qilib berishi ham mumkin degan ma'noda bo'ladi to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish bu g'alati bo'ladi demak ma'nosiga e'tibor beramiz can we look at the stamps can we look at the stamps hop aytyapti shtampalarga shtamplarga shtamplarni e, ko'rsak bo'ladimi deb pit asks pit so'rayapti e, demak can we look at the stamps ya'ni shtamplarni biz tomosha qilsak maylimi shtamplarga qarab bir kuzatsak ko'rsak maylimi deyapti the shopkeeper looks at them the shopkeeper looks at them do'kondor ularga hmm, qarayapti okay yaxshi he says u aytyapti do you collect stamps do you collect stamps hop endi shtampalar yig'asanmi yig'asizlarmi deb so'rayapti shtamplar yig'asizlarmi oh, no but i'm going to start collecting them no but i'm going to start collecting them yo'q lekin hmm, men demak yig'ishni boshlamoqchiman i'm going to start collecting them men hmm, ular ularni yig'ishni boshlamoqchiman ya'ni ularni deganda mana shu shtampalarni shtamplarni nazarda tutyapti pit says pit aytyapti they're interesting they're interesting ular qiziqarli yes they are yes they are ha shunaqa degan deb tarjima qilasiz buni yoki ha ular qiziqarli deb tarjima qilishingiz mumkin the shopkeeper says do'kondor aytyapti mana bu yerda siz uchun foydali narsa endi aytyapti they are interesting bu yerda gapiryapti ular qiziqarli deyapti they are interesting ular qiziqarli endi bu e, javob tariqasida do'kondor yes they are deb qo'yapti qisqacha qilib yes they are interesting deb uzun qilib gapirmayapti qisqacha qilib yes they are ya'ni unga javob tariqasida ha shunaqa hmm, yoki ha shunaqa ular qiziqarli degan ma'noni beradi Xo'p, mana hmm, tomosha qilyapti shtamplarni Bu yoqda Kala tangalarni tomosha qilyapti. pit looks at the at some stamps from Canada. pit hmm, Kanadadan kelgan ba'zi ba'zi bir yoki bir nechta shtamplarga qarayapti, shtamplarni tomosha qilyapti. pit looks at some stamps from Canada and va some stamps from South America va mm, e, bir, bir qancha shtamplar ya'ni kelgan qayerdan kelgan South Americadan ya'ni e, Janubiy Amerikadan Janubiy Amerikadan mm, Janubiy Amerikadan va Kanadadan kelgan ba'zi bir shtamplarga shtamplarni tomosha qilyapti Pete. These are beautiful stamps. These are beautiful stamps. Bular chiroyli shtamplar. He says. Ya'ni aytayapti, bular uh, Pete aytayapti, bular chiroyli shtamplar. The shopkeeper stands near Pete. The shopkeeper stands near Pete. Xo'p, do'kondor pitga yaqin turibdi yaqin joyda ya'ni pitni yonida mm, turibdi and watches him va uni tomosha qilyapti kuzatyapti tomosha qilyapti emas kuzatyapti desa manimcha to'g'ri chiroyli chiqadi kuzatyapti pitni he isn't happy he isn't happy u xullas anaqa do'kondor baxtsiz baxtsiz desa g'alati bo'ladi u xullas anaqa emas nima deydi pitni xushlamayapti aytaylik u pitni xushlamayapti desa shunga shunda chiroyliroq bo'ladi pitga pitni kuzatyaptiku shopkeeper bu yerda ya'ni do'kondor pitni yonida turib olib uni kuzatyapti u unaqa emas pitni xushlamayapti xullas pit unga yoqmayapti unchalik kala thinks kala o'ylayapti why nega we aren't going to steal his stamps. We aren't going to steal his stamps. Biz uni shtamplarini o'g'irlab ketmaymiz, o'g'irlamaymiz, o'g'irlamoqchi emasmiz. Demak, Karla o'ylayapti. Bu yerda do'kondor Pitni yonida turib olib uni kuzatyapti va buni ko'rgan Karla mm, o'ziga o'zi shunaqa gapirib o'ylayapti ichida. Ya'ni u anaqa do'kondor pitni xushlamayapti nimaga biz anaqasini o'g'irlamaymizku shtamplarni o'g'irlamoqchi emasmiz-u, deb o'ziga o'zi savol beryapti. She looks at some coins. She looks at some coins. U mm, bir nechta tangalarga tangalarni kuzatyapti, tangalarga qarab tomosha qilyapti. Are these coins very old? Are these coins very old? Carla asks the old man. Demek Carla so'rayapti. Bu uh, e, tangalar judayam qadimiymi, eskimi? O'sha şey, e, uh, the, Carla asks the old man. Qari qari odamdan, qariyadan Carla shunday uh, deb so'rayapti. They're 300 years old. They're 300 years old ular 300 yosh ya'ni tangalarni aytayapti, tangalar 300 yosh says the shopkeeper uh, shopkeeper ya'ni do'kondor aytayapti. They are very valuable They are very valuable uh, ular ham anaqa qimmatbaho uh, qimmatbaho manimcha bu yoqda mana bu joyda qadimiy demadimmi valuable degan bu yoqda ham chiqmadimi valuable ho'p do you collect hozir they are interesting yes they are shopkeeper says va bu yerda pet looks at some um, items these are beautiful yes shopkeeper and um, he isn't happy ha endi yetib kelganmiz hozir man bir marta o'qib chiqdimda bu yoqda valuableni men uh, judayam qadimiy deb tarjima qilib ketdimmi deb o'yladim hozir valuable degani juda yam qadrli qimmatbaho degan ma'noda keladi hozir tepada yuqorida adashmadimmi deb qarab ko'ryapman ho'p qayerga keldim she looks at some coins hmm. so'radi mana are these coins very old so'radi karla o'sha anaqadan do'kondordan do'kondor javob berdi uch yuz ular uch yuz yosh hmm. they are very valuable ular judayam qimmatbaho va e, qimmatbaho yoki qadrli e, o'sha do'kondor gapiryapti karlaga javob beryapti every coin in my shop is valuable every coin in my shop is valuable demak meni do'konimdagi in my shopda meni do'konimdagi har bitta tanga e, qadrli qimmatbaho a girl is walking in the shop too. A girl is walking in the shop too. Xo'p, bitta e, do'konda hmm, bitta qiz ham ishlayapti. Rasmda e, ko'rdingiz-ku, u yoqda e, kitoblar nima nimalarnidir polkalarni artyatuvdi. She looks at Carla. She looks at Carla. U Carlaga qarayapti. U Carlaga qarayapti, qaraydi. Carla smiles karla mm, tabassum qildi jilmaydi ya'ni o'sha qizga qarab but the girl doesn't smile at her but the girl doesn't smile at her lekin mm, qiz o'sha qiz uh, unga ya'ni karlaga uh, tabassum qilmadi karla tabassum qilsa ham u qiz tabassum qilmadi ya'ni jiddiy turibdi she isn't very friendly. Carla thinks. She isn't very friendly. Carla thinks. Demak, Carla o'ylayaptiki, Carla o'ylaydi, u mm, juda ham u anaqa emas. Do'stona emas. Do'stona o'zbek tilida qaysi do'stonadan boshqa anaqa xullas friendly do'stona degani o'sha do'stona emas agar o'zbek tilida to'g'ri bo'lsa ho'p o'zbek tilida nima deydi to'g'ridan to'g'ri har bitta so'zni e, tarjima qilish tarjima qilish juda ham qiyin ya'ni gap qanaqadir e, gaplar so'z birikmalari kelganda odatda mm, to'g'ridan to'g'ri emas balki ma'nosini tarjima qilinadi shuning uchun e, agar qaysidir joyda siz o'ylagan ma'nodan boshqacharoq ma'noni aytgan bo'lsam demak siz buni noto'g'ri tushunmang men sizga o'sha gapni ma'nosini chiqarib berishga harakat qilyapman to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish har doim ham ish bermaydi til o'rganishni til, o'rganishda bu juda ham muhim ho'p davom etamiz suddenly they hear a telephone in the room behind the shop suddenly to'satdan They hear ular eshitishdi, eshitishdi, eshitishyapti. A telephone qo'ng'iroq. In the room xonada, behind orqasida the shop do'konni. Demak, e, to'satdan ular do'kon do'konni orqasidagi mm, xonadan xonada qo'ng'iroq ovozini eshitishdi. The shopkeeper doesn't answer it. for a minute. The shopkeeper doesn't answer it for a minute. Doesn't answer it for a minute. Demak, do'kondor uh, bir daqiqa unga uh, bir, muddat unga javob bermadi. Ya'ni telefon telefon qo'ng'irog'iga javob berma javob bermadi. Then he looks at the goal. Then he looks at the goal. Uh, keyin keyin o'shanda u mm, qizga qarayapti qizga qaradi he looks at the girl u qizga qaradi ya'ni u yerda ishlayotgan qizga and and she looks at him va u ham ya'ni qiz ham do'kondorga qaradi they don't speak they don't speak ular gapirishmayapti ular gapirishmadi but Carla understands But Carla understands. Lekin Carla tushundi. The shopkeeper doesn't speak. The shopkeeper doesn't speak. Do'kondor gapirmadi, gapirmadi, gapirmayapti yoki. But he's saying to the girl. Lekin u qizga qizga aytyapti, qizga aytyapti. Watch these students. watch these students ya'ni aytyaptiki bu talabalarni kuzatib tur qarab tur deyapti do'kondor ya'ni do'kondor hop bu ikkitasidan kala bilan pitdan shubhalanyapti ya'ni u bilan biror nimamizni o'g'irlab ketarmikin deb shuning uchun hmm, qizga shunaqa deyap qizga shunaqa deyapti asli bu yerda gapirmayapti qiz o'sha qiz bilan hmm, do'kondor gaplashmayapti lekin Э, qizga qarash do'kondor qizga qarashidan bu yoqda karla shunaqa ma'no oldiki э, ya'ni bularni kuzatib tur o'g'irlab ketishi mumkin degan ma'noni bir biriga qarashidan oldi va u o'ylayapti karla shunaqa deb ho'p excuse me э, ma'zur tutasiz deyapti he says to kala and pete karla va pitga demak aytyaptiki ma'zur tutasizlar deb aytdi and He goes into the back room. And he goes into the back room. Xo'p, demak, va orqadagi xonaga kirib ketdi. Pete is looking at the stamps. Pete is looking at the stamps. Pete shtamplarga qarayapti, shtamplarni tomosha qilyapti. Come and see this, Carla. Come and see this, Carla. Kiyamman bularni ko'r, Karla, he says. Yani Pete aytyapti. They're from South America. They're from South America. Ular Janubiy Amerikadan. Ya'ni um, uh, bular mana shu shtamplar Janubiy Amerikadan kelgan. I want to start collecting them. I want to start collecting them. Men mm, bularni mm, yig'ishni boshlamoqchiman. Yig'ishni bosh yig'ishni boshlashni xohlayman. But Carla doesn't like the people in this shop. But Carla doesn't like the people in this shop. Lekin Carla mm, bu do'kondagi odamlarni yoqtirmadi, yoqtirmayapti. bu do'kondagi odamlar demak karlarga yoqmayapti they aren't very friendly they aren't very friendly ular uh, umuman uh, umuman do'stona emas do'stona munosabatda emas and she wants to look at the city and she wants to look at the city uh, va u Э, shaharni kuzatishni xohlaydi shaharni tomosha qilishni xohlaydi э, xohlamoq xohlayapti yoki they are very expensive she says they are very expensive she says ular juda ham э, qimmat qimmatbaho qimmatbaho emas qimmat ular juda ham qimmat u aytyapti kala let's go pit ketdik pit the girl watches them qiz ya'ni u yerda ishlayotgan qiz ularni kuzatyapti and then she smiles va va keyin u tabassum qildi she's happy because we're going we're going she's happy because we're going uh, u xursand u anaqa xullas baxtli chunki biz ketyapmiz carla thinks karla o'ylayapti but why lekin nega ho'p mana do'stlar bugungi video darslik uchun mana shu joygacha yetarli manimcha anchagina uzun darslik bo'lib ketdi ho'p men ham bu tilni ya'ni ingliz tilini haqiqiy ya'ni native speaker emasman gapiruvchisi emasman qayerlardadir men meni tarjima qilganim sizni o'ylagan tarjimangiz yoki siz qilgan tarjimangizdan ozgina farq qilishi mumkin lekin ma'nosi o'xshashi mumkin yoki ba'zi bir joyda qayerdadir adashgan bo'lishim mumkin hamma ham adashadi barcha hm, men ham men ham shu til o'rganuvchisiman hm, ingliz tili ingliz tilini men ham yoqtirib hali ham o'rganaman mana necha yil bo'ldiki hali ham men, men bilmagan so'zlar boshqalar chiqib keladi hozirgacha o'rganaman demak xato qilgan bo'lsam hmm, noto'g'ri tushunmang agar xato qilgan joyim bo'lsa kommentda albatta yozib qoldiring men xatoim bo'lsa hmm, buni bilib o'rganib xatoyimni tuzatib olishdan juda ham xursandman xayr do'stlar keyingi video darslikda ko'rishguncha